Hey Google, turn on my cooled seat. Okay, turning on the seat cooling for the driver. Inilah all new Honda Accord 2023. Honda Accord 2023 hadir dengan tampilan yang berbeda yaitu lebih panjang dan jauh lebih elegan dari model sebelumnya. Ini adalah tipe tertinggi dari Honda Accord, yaitu Honda Accord Hybrid Touring. Powertrain hybrid telah menjadi bagian yang lebih signifikan dari jajaran Accord untuk generasi yang baru ini, karena merupakan standar pada semua trim. Kecuali dua trim yang paling murah, yaitu LX dan EX yang dinagai oleh mesin bensin 4 silinder 1500 liter turbocharged dengan output sebesar 192 horsepower penggerak roda depan dengan transmisi CVT. Sedangkan 4 trim teratas yaitu model Sport, EXL, Sport L, dan Touring semuanya dinagai oleh sistem hybrid 4 silinder 2000 liter dengan output sebesar 204 horsepower, penggerak roda depan dengan transmisi CVT. Dan tidak ada transmisi manual yang ditawarkan pada generasi ke-11 ini. Untuk penghematan bahan bakar, MPA belum merilis angka penghematan bahan bakar untuk Honda Accord 2023. Tetapi kami berharap angka tersebut akan berada di atas dari model sebelumnya. Dari segi eksterior, Honda Accord generasi ke-11 memiliki garis bodi yang memanjang dari depan ke belakang, grill depan yang gagah dan elegan, lampu LED, dan di bagian atas terdapat lampu DRL yang tebal yang sekaligus berfungsi sebagai lampu sein, serta pelek 20 inci yang semakin menambah kesan elegan pada Honda Accord 2023. Pindah ke belakang, terdapat LED garis lurus horizontal yang sangat bagus dan futuristik. Untuk interiornya, Honda Accord 2023 mirip dengan Honda Civic Turbo RS generasi ke-11 dengan bahan material berkualitas tinggi. Dan semua model dilengkapi dengan digital cluster 10,2 inci sebagai standar. Untuk layar sentuh berukuran 7 inci untuk varian LX dan EX sementara untuk varian Sport EXL, Sport L, dan Touring memiliki ukuran yang lebih besar yaitu 12,3 inci dan ini compatible dengan Apple CarPlay dan Android Auto dan juga sekarang terintegrasi dengan Google Built-in seperti Google Assistant, Google Maps, serta Google Play. Trim Touring juga dilengkapi dengan pad pengisian daya smartphone near kabel layar head up 6 inci, dan sistem stereo Bose 12 speaker. Semua Hakon hadir standar dengan Honda Sensing, meliputi low speed braking control, traffic sign recognition system, traffic jam assist, serta airbags yang berjumlah 10 buah mulai dari bagian depan, bagian samping hingga untuk melindungi bagian lutut. Sampai saat ini belum ada harga resmi untuk Honda Accord 2023. Namun, kami memperkirakan dengan mengacu pada Accord generasi ke-10 di Indonesia dibanderol mulai dari 772 juta. Maka untuk Accord generasi ke-11 kemungkinan akan di atas itu kisarannya bisa mulai dari 800 jutaan.